اليوم إذا بدنا عن جد يكون في رادع لجرائم ضد النساء بدنا نعيد النظر بكل المنظومة القانونية يلي بتكرس وضع المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية بالرغم من كون هيدي الجريمة مبنية على علاقات القوة والتمييز بين الرجال والنساء واللي هو أمر بيميز كل جرائم العنف الأسري هيدي الجريمة ما بينطبق عليها الوصف القانوني لجرائم العنف الأسري لأنه قانون العنف الأسري بيحصر تعريف الأسرة بعلاقات الزواج أي العلاقات المستندة لزواج قانوني شفنا حسب هو متداول انه القاضي تريست 25 يوم لتوقيف احد المتهمين لانه اعتبرت انه في فرضيه كثير كبيره انه تكون النساء هربت طبعا هيدي الفرضيه ما كانت انطرحت اصلا اذا كانوا الضحايا اربع رجال اختفوا لمده 25 يوم مش بس في آراء نمطية وفي آراء مسبقة في كمان استرشاء ومماطلة بقضايا النساء هيدا الشيء مش أول مرة بنشوفه شفناه بعدد كبير من الجرائم اللي صارت قبل حتى في بعض النساء انقتلوا من بعد ما كانوا قدموا طلبات حماية بالقضاء بشكل عام مشكلة القانون اللبناني أو الممارسات القضائية هي أولا أنه بتتعامل مع الجرائم ضد النساء كجرائم على الأداب العامة ولكن المشكلة الأكبر هي بالتعامل مع الجرائم ضد النساء على أنها مشاكل فردية على أنها مشاكل آه، مبعثرة آه، وغير مترابطة من دون فهم الإطار اللي بتوقع فيه هيدا الجرائم ومن دون الاعتراف بأنه هيدا الجرائم توقع بإطار انعدام القيام للمساواة هيكلي ناتج مش عن مشاكل فردية ومش عن مخالفة الآداب العامة ولكن ناتج عن علاقات مبنية على قوة آه، وسلطة آه، وهيمنة بالمجتمع يمكن المستوى الأول هو بتطبيق قوانين تمييزية تفرض حقوق وواجبات مختلفة بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة هون عم نحكي بشكل خاص عن قوانين الأحوال الشخصية يلي بتعطي حقوق مختلفة بالزواج بالطلاق بالحضانة بالوصاية على القاصرين بالإرث إلى آخره عم نحكي عن قانون الجنسية عم نحكي عن القوانين يلي بتمنع المرأة من إنه تمارس الوصاية على جسدها مثل قانون العوبات يلي بيجرم الإجهاض وما بيجرم الاغتصاب الزوجي إلى آخره ولكن هذا المستوى الواضح في كمان معه مستوى تاني آه، يمكن بكرس التمييز بس بشكل غير مباشر فبعدنا لليوم نحن نطلب من المرأة يلي تعرضت لتحرش انه تثبت هذا التحرش مبادئ الشرف الآداب العامة العذرية يلي هي كلها آه، تعابير مطاطة تستخدم بالقانون اللبناني وبنشوفها بالأحكام القضائية ما في شك أنه تشديد العقوبات بشكل رادع للجرائم ضد النساء ولكن منه كافي المطلوب تشديد المسار القضائي بشكل عام يعني بداية من إسراع بالتحقيقات إسراع بالمحاكمات ولكن أيضا استخدام مرونة القانون والأسباب التخفيفية لمصلحة النساء وليس لمصلحة القتلة الرادع الأساسي اليوم هو بوقف ووضع حد لسياسات الافلات بالعقاب ان كان بقضايا النساء يلي عم نشوفها كثير ولكن ايضا بقضايا اخرى بالبلد